जो भी जैसे क्लासिकल की बात हो रही थी बिल्कुल आज तो गोवर्धन जी भी आए हुए हैं वो भी सुनाएंगे आपको अच्छे क्लासिकल और मुझे भी जैसे छोटे मोटे याद है जो भी आ गया राग बागेश्वरी बालकोल आ, हाँ। आ, आ, आ, आ, अतुलित बल नाम मनीर शीलावली हम परुज मन विषाद ज्ञान नाम ही अग्रगण सकल घन दान मान रघुपति प्रिय भगवान मातृजा श्री रामचंद्र जी के भरे दरबार विभीषण जी हनुमान जी महाराज को एक सौठ अक्षों की एक मोतियों की माला प्रदान करते हैं हनुमान जी महाराज उस माला के एक एक मोतियों को तोड़ तोड़ कर गिराने लगते हैं देखिए इसमें कहीं मेरे नाम है या नहीं है जब विभीषण जी आए तो विभीषण जी ने कहा ये क्या कर रहे हो वीर हनुमान मैंने आपको स्वर्ण अक्षों की मोतियों की ये माला दी है और और और और, इसके जो मोतियों के जो जो मोती हैं ये बड़े अनमोल है और आप इनको एक एक को तोड़ तोड़ के गिरा रहे हैं जब हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये मोतियों की माला मेरे किसी काम की नहीं है कहा क्यों कि इसमें मेरे प्रभु श्री राम की छवि नहीं है जब विभीषण ने कहा क्या तेरे मन में भी राम है बिल्कुल कहा तो हर हर गण में राम है मेरे मन में तो विभीषण जी ने कहा भगवान जी महाराज ने कहा ले विभीषण सीना पार कर हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम के दर्शन करवाया तो कहा श्री राम जानकी रहते मेरे सीने में तेरा مولا کے اے پی ہے تیرے سکھ تیرے دل میں آ گیا ہے جان کے لیے اے بندے ہیں देख लो बिल्कुल हनुमान जी महाराज राम जी के नाम के सुमिरन से हमेशा बिल्कुल हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं आज वो ही राम के भक्त बलवान वालों में या सभी से निवेदन करूंगा भगवान के नाम बिल्कुल उच्चारण करेंगे एक लाइन में बोलूंगा एक लाइन आपको पीछे पीछे बोलनी है ताकि बिल्कुल जाजी आने वाले परिवार में ये पुण्यतिथि है बिल्कुल भगवान जहाँ भी बिल्कुल भगवान साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल राम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सबकी आदत रहती है एक लाइन में बोलो एक में ओ राजा रहा बेटा बेटा ओ राजा रहा मेरा कमला सीता रहा मेरा कमला ओ राजा रहा Sa sa Jai Sri Ram